pemirsa. Hari ini kita mau bikin apa? Tutorial makeup. My boyfriend does my, makeup. Nah, aku ada peraturan nih kali apa? ini. Kali ini kita kan mau makan malam. Hmm. Tapi kali ini makan malamnya sangat berbeda. Uh, tempatnya? Tempatnya <laughs> warteg. Gak boleh. Gak gak apa kita uh -uh. makan kan di restoran. Yeah. Nah, aku harus aku udah Begitu. Tapi aku nggak biasa loh sama makanan mahal, ntar gatel-gatel. Ya ampun, ya udah. Pokoknya aku udah cantik begini, ha? kamu harus make upin aku, tapi aku nggak boleh ngasih tahu. Sama sekali. Sama sekali. Pokoknya sedikit pun nggak ya bakal. Pokoknya aku cuma aja kayak patung, patung mencintai. Ya ampun. <laughs> ya udah. Okay. Tapi aku ada ini nih palet baru aku. Itu apa? Purbasari karena cantik itu seutuh <laughs> Paletnya aku mm-hmm. beli mm -hmm. di www.lazada.co.id www.lazada ya? Iya, lihat tuh warnanya oh, banyak banget banyak banget dan mm. dan ini lihat tuh ada bisa dibuka lagi oh bisa Tadaa! banyak banget pemirsa banyak banget oke okay, ya oke okay. kita sekarang kita mulai nih pertama kita ini ada pelembab dan alas bedak dari Purbasari nih ya kita pakai yang kayak ini kan <laughs> nih dipakainya ke katanya pakai ke tangan kalau nggak salah sih ya hmm. kalau dipakai ke muka kamu mau dong yang make oh iya betul juga sudah segini aja cukup pemirsa Se seencret kalau <laughs> nah terus di blend blend oh di blend dulu enggak oh tahu sih aja oh, iya, darah eh, udah. asal aja hmm. Pertama mulai dari jidat. Dari dagu ya. Dari dagu. Enggak. Enggak. Ah, ya ini dagu. Oh, <laughs> otaknya di sini, Bu. Kok agak-agak ini ya? Agak. Udah cantik? Belum. Oh, belum. Oke, okay, abis itu kita bersihin kan pakai diratain kakinya. Ah. Oh gitu. Iya, dibalik. Oh my god. Sudah. Kedua kita pakai apa? Berapa? Hmm. Bedak. Pakai bedak kan udah dialasi. Udah dialasi. Udah dialasi. Berarti kita pakai bedak. Purbasari face powder. Diberesin lagi nih. Ini juga banyak nih itunya. kosnya Iyalah kan aku jualan. <laughs> Itu pakai begini. Oh, gitu bedak ya mm -mm. kayak harus begini deh nah tenang aja nah sebenarnya harus cantik sudah ya pemirsa ya sudah yaudah aku pakai compact powder aja kita kembali 11 tahun yang lalu 2011 2001 <laughs> eh, 2001 salah lihat emang harus pakai bedak tuh dua kali ya Eh, uh, ya kan terserah aku. Siapa suruh kamu nggak mau kasih tahu aku? Oh gitu, terserah ya. Iya. Gold, gold emas. aku Apa sedih aja? Kok kamu, kamu kan nggak bencong? Ya? Oh iya, maco. Enak aja. Dah, dikit aja biar agak-agak. Iya. Boleh diambil nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Ini aja, ininya aku pegangin. Loh. Loh ini ya maunya pakai yang biru aku suka warna biru oh. udah ini ya 2003 biru apa itu dongker awan mendo hitam dong <laughs> betul juga ya betul juga itu <laughs> tadi sini Oh. <laughs> Sakit. Enggak. Sini. Kamu yang sakit dong. <laughs> Cepetan dulu. Mau aku gambar gatot kaca? Enggak. Yaudah, Kita di sini nggak jadi jalan aja yuk. Boleh? Kita berantem aja yuk. <laughs> Tuh ya sebel Alisa <laughs> Oke okay. Cepetan Oke okay. Hmm. Eh, <laughs> hmm, hmm. hmm. Uh, usah pakai Arli loh Cepetan Cepetan hmm. hmm. jangan kemana <laughs> oke oke kurang udah <laughs> sebelah sini belum dah hmm. Hmm. dah itu maksudnya apa <laughs> tadi ada ada kesana sana dah ya sudah cantik sepertinya sudah ya Eh, sekarang kamu udah tahu kan sisanya kayak gimana make up jadi makanya kalau aku make up jangan marahin kalau lama iya sih kan tapi ya jangan lama-lama ya udah oke okay. Hmm, kita aku tuh banyak banget dah pusing nah, ya udah kita udah mau berangkat nih oke okay. eh kita berangkat beresin dulu Ayo, nanti beresin dulu. Aduh, mama gimana Ayo, terima kasih dulu nih oke okay. terima kasih kepada Purbasari. Burbasari Karena cantik itu seutuhnya <laughs> ya, terus kita udah berangkat Duh. kita udah dadah dadah sudah selesai iya. cantik Dadah.